Все мы так или иначе сталкивались с чем-то, что не могли объяснить, с чем-то загадочным, пугающим и непонятным. Мы нередко слышали о местах, окутанных загадками, которые не разгаданы и по сей день. Именно о таких местах и пойдет речь. Ты что, привидение? Бежим отсюда! загадочные места на планете. Движущиеся камни. Это геологический феномен, обнаруженный на высохшем озере Рейстек Плая в долине смерти, США. Камни передвигаются самостоятельно, без помощи живых существ, двигаются по дну озера, о чем свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними. Ученые доказывают нам, что причиной движения стал плавающий слой льда. Этот процесс перемещал камни от 2 до 5 метров в минуту в зимнее время. Но кто знает, так ли оно все на самом деле? Может, они все же живые големы? Геоглифы Наски – группа гигантских геометрических и фигурных рисунков на плато Наска в южной части Перу. Ученые бьются в догадках о времени образования самих рисунков. Одни говорят, что рисунки появились чуть больше тысячи лет назад, а другие, что более чем две с половиной тысячи лет назад. На плато, протянувшемся более чем на 50 километров, сегодня обнаружено около 30 рисунков, а также около 13 тысяч линий и около 700 геометрических фигур – Самым большим рисунком является ящерица. 188 метров в длину. А одной из самых главных загадок является рисунок астронавта. Как и при каких обстоятельствах люди в то время могли создать такие рисунки? Где они могли видеть астронавта? Возможно ли то, что их посещали инопланетяне? Эти вопросы пока остаются без ответа. Платонский мост – еще одно жуткое место на нашей планете, окутанное мистикой. Мост расположен возле Дамбартона, не путать с Дамблдором, Шотландии. Привлек к себе внимание из-за большого количества собак, которые прыгали с моста и распивались насмерть. Первый случай зафиксирован в 1951 году, а через 4 года их насчитывалось более 50. За время существования моста с него прыгала в среднем одна собака в месяц. Но в некоторых случаях, если собаки выживали, то после восстановления они прыгали с моста снова. Роопкунд, также известное как озеро скелетов, расположенное в Гималаях, Индия. С конца 19 века ходили слухи, что на берегу этого труднодоступного озера, которое большую часть года покрыто льдом, лежит огромное количество человеческих скелетов. В 1942 году было официально подтверждено, что на берегу озера обнаружено более 500 человеческих останков. Ученые выяснили, что смерть этих людей наступила примерно 1200 лет назад. При каких обстоятельствах могло произойти столь ужасное событие на берегу этого озера, является загадкой. В Молдове, стране, где я живу, есть тоже одна аномальная зона. Находится она недалеко от Кишинева, в сторону города Аргеев. Место славится тем, что здесь машины сами по себе едут в гору, и вода течет по наклонной плоскости вверх. По каким причинам это происходит, до конца не ясно. Но я рад, что и у меня в стране есть нечто мистическое. На нашей планете есть еще много мистических мест, история которых покрыта тайной. О а всех рассказать я не могу, но хочу попросить вас написать в комментариях о местах в ваших городах и селах – которые пугают вас до жути. И кто знает, может в следующих видео я расскажу именно о них. Это была моя подборка самых загадочных мест на планете. Если вам она понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я обещаю, дальше будет еще интересней. С вами был ваша Макасинка. Всем огромной удачки и пока.